Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм осеннего листика. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. Очень компактный костюм листика. Костюмчик универсальный, подходит как для мальчиков, так и для девочек. А у нас в интернет-магазине еще бывает такой же, именно такой же модельки зеленый листик. Но сегодня мы рассмотрим с вами осенний листик. Визиточка интернет-магазина у нас, как всегда, в товаре. Ну, посмотрим, из чего состоит комплект костюма. У нас входит головной убор с листиками такими кленовыми, желто-оранжевыми. Головной убор идет на резиночке с пайетками. Вот здесь вот такие золотистые блестящие пайетки, которые переливаются, очень красиво блестят. Головной убор идет на резинке, тянется, то есть подходит абсолютно на любую детскую голову, ну даже и на взрослую подойдет. Что вот такой головной убор в форме листиков, блестящий. И в комплект помимо головного убора входит также у нас накидочка. Вот можете посмотреть, вот такая вот накидка в форме кленового листочка. Вот можете посмотреть такая вот красивая накидка. Красная, оранжевая, золотистая. Вот она. Внизу такая тоже резная. То есть как кленовый листочек. Все краски осени здесь у нас. Просто одевается через голову и завязывается на завязочках. Здесь вот так вот у нас. Просто можете посмотреть. Вот так вот одевается через голову. И сзади это выглядит вот так. И завязочки по шее. Такие блестящие. Очень удобный костюмчик. То есть вы можете сверху на любую одежду одеть. И больше как бы ничего не придумывать. У нас есть еще также другие варианты осенних листиков. Э, данные костюмчики мы рассмотрим в следующих видео. Если вам понравился костюм осеннего листика, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.